見せた一回だけ旅旅顔の手だったよあなたの感覚で「旅の夜を忘めて」

の夢がしっだって俺の今どうだった